Ollaanko me ready? Sitten tässä on ehkä vähän kärjistetty. Hyvin paljon kärjistetty, <laughs> mutta ehkä tavallaan haetaan tällä sitä, äh, sitä, että miten nämä paketoidaan tähän, koska jos ajatellaan tässä sosiaalista mediaa, niin me helposti saatetaan ajatella, että ei mun työssä ole aikaa hmm. siihen tai ei mulla ole niin kuin, mitä mä sinne laitan, niin kuin ollaan tässä monta kertaa puhuttu. Ähm, niin, niin täällä on ehkä haettu semmoista tiukkaa kärjistystä siihen, että miten, miten tavallaan se sosiaalinen media ja se ylipäätänsä tämä kulkisi tässä niin kuin koko työpäivässä jollain tavalla mukana. Joo. Eli nuorisotyöntekijän päivä ja tota, e, alkaa sillä, että lähdetään polkemaan fillarilla kohti tota, toimistoa ja, ja tota, muutamat snäppäykset siitä jo heti kun fillari mm. selkää mm-hmm. hypätään, mutta e, esimerkiksi niin kuin Spotify se, että... Et tai me, SoundCloud mikä, tai mikä tahansa. Mutta meillä on vaikka siellä nuorisotalolla se yksi hevarikundi, joka on kova musadikkari, aika ujo, puhuu mm. aina vaan musiikista, niin ollaan vaikka sovittu hänen kanssa, että hän tekee soittolistan, soittolistan joka kuunnellaan siinä fillaroidessa. Ja sitten on yhteistä jutujuurta iltasella, jos poika sattuu tota nuorisotalolle tulemaan. Eli päivä starttaa tavallaan jo, jo siinä mennessä Kyllä. sinne duuniin. Ja, ja toimistolle kun tullaan, niin ollaan ne sähköpostit käyty lä- nopeasti läpi, mm. mihin usein kyllä me jumahdetaan ja se meneekin se päivä <laughs> siinä vastaillessa hyvin hyvin tärkeisiin sähköposteihin hyvin hyvin pitkästi, mutta tota, voisikin olla niin, että et kurkataan vaikka ylilauta.orgtä, joka on äärettömän suosittu nuorten miesten, nuorten poikien keskuudessa oleva tota, kuvalauta tai keskustelupalsta, joka hyvin heijastelee sitä, että missä, mitä verkon trendejä on tällä hetkellä meneillään ja missä, missä mennään. Ja ehkä ylilauta, aikaisemmin kun puhuttiin meemeistä, niin ehkä ylilauta on Suomessa myös semmoinen, mistä moni tämmöinen äh, juttu lähtee mm. liikkeelle, koska käyttäjämäärät on valtavia, niin, niin tavallaan se, että siellä niin kuin joku, tai useampi meemikin saattaa nousta sieltä tai lähteä, lähteä leviämään niin kuin muualle puolelle. Äh, siellä on paljon keskustelua hyvin erityyppisistä aiheista ja ei kaikki ole välttämättä ehkä niin paino, tai semmoista mm, painokelpoista. painokelpoista, mutta siellä seassa on paljon semmoista niin kuin hyvää, hyvää tavallaan eteenpäin vievää keskustelua, mikä oikeastaan leimaa kaikkia hmm. nettiyhteisöjä. Eli siellä on aina ne trollit ja siellä on aina ne, jotka huutaa homoja ja tavallaan ne, mutta mut, mut sitten siellä seassa menee tavallaan se keskustelu kulkee seassa. Niin ehkä ylilauta on tässä sen takia meille esimerkkinä, koska se on valtava käyttäjämäärä ja sitten se on niinku tämmöinen hyvin aktiivinen yhteisö. Ja antaa aika hyvän ajan kuvan, että missä tänään juuri mennään ja mikä on tämän päivän trendi verkossa. Ja siinä ehtii taas ne pari snappia laittaa. Kyllä. No sitten toimistolta lähdetään tota, eh, tuonne Tukkuun valmistautumaan viikonlopun leiriä varten, Joo. tekemään hankintoja. Siellä voidaan sitten snappailla ja, ja tota instailla. Joo, ja ehkä tässä on tavallaan, mitä tässä nyt on, miksi me on tähän otettu se esimerkki, niin monesti, monesti me tavallaan jaetaan sitä sisältöä niistä meidän niin kuin, meneillään olevista mm. toiminnoista, oli meillä sitten se nuorten ilta tai oli meillä sitten se katupäivystys tai mikä tahansa, mutta mut paljon tavallaan voisi jakaa sitä myös sitä öö, lavasteiden kulissien Kyllä. takaista sisältöä, eli, eli sitä arki, arkijuttua. Ja tässä tavallaan, jos ajatellaan, että tässä nyt esimerkiksi vaikka se viikonloppuleiri, niin tässähän tulee jo ma- niinku markkinointia mm. samalla, kun ja, kerätään ja, ne tomaatit. Ja tässä hyödyntää vaikka sitä reaaliaikaisuutta, että snappikilpailut, ostetaanko punaisia vai keltaisia paprikoita vaikka. äänestä kuvakaappauksella. Ja, <laughs> ja mitä vaan. Ja, ja se on niinku siitä. Että... Ja sitten jätetään se staattisempi sisältö sinne Instagramin puolelle sieltä tukusta. Mm. Ja sitten Tukusta lähdetään sitten toimistolle hikihatussa ja siellä on sitten se palaveri odottamassa. Viikkokokous. Viikkokokous, joka ei, jossa sitten ehkä tällä kertaa on vähän sellaista aihetta, että ei nyt jaksa keskittyä eikä ihan liippaa siihen, niin voidaan kaivaa se salaa pomolta <laughs> kännykkä esille ja pelata vaikka pari matsia Hearthstonea tai jotain muuta peliä jonkun tutun nuoren kanssa ja käydä siinä vaikka pari chat-keskustelut ja tietysti snappailla taas. Kyllä, taas muistaa se snappi sinne ja Hearthstone, jos ei ole tuttu, niin voi ajatella maalikko Mäkinen selittää korttipeli shakkin muodossa, eli, eli tavallaan se öö, vahvasti tämmöinen, mutta siinä vieressä kulkee koko ajan se chatti, eli siinä on mahdollisuus myös kommunikoida sitten niiden kanssa, ketkä on online paikalla. Joo. Ja palaverista sitten kiirehditään koululle siellä on tota, läksyklubi, jota on lupauduttu vetämään, pitämään. ja pitämään. Mm. Ja, ja läksyklubi aiheena vaikka biologia tai Vaikka. maantieto tai joku Mikä muu. Niin tahansa. Niin päätetäänkin, että, että otetaan Pokemon Go esille ja lähdetään sinne tota, kylille ja kaduille muutaman nuoren kanssa. Ja samalla kun niitä Pokemoneja metsästetään, niin hämmästelläänkin, että mitä historiallisia rakennuksia vaikka ympärillä on, tai mitä eliöitä ja puita ja <laughs> mitä tahansa. muuta siinä on. Ja taas snappaillaan. Muistetaan taas suorittaa snappia. Ja sitten tota, takasti tullaan Hypätään bus, niin, bussiin. Niin, tullaan takaisin nuorisotalolle. Snappäillään. Siinä, snappäillään totta kai. Ja <laughs> siinä hoidetaan illan kahvilavuorot Whatsappissa talon ryhmän kanssa tai jotain muuta semmoinen. Eli niitä juoksevia asioita siinä samalla, kun matkustellaan talolle päin. Ja sitten tullaan sinne talolle, nuori nuokkari aukeaa ja, ja siinä tota, muutama innokas nuori haluaa, ne haluaa pelata änäriä. ja siinä muutamat parveilee, että hei mitä me tehtäisiin ja päätetäänkin, että tehdään live Twitchiin, että siinä muutamat pelailee, osa selostaa ja, ja tota, osa on sitten vaikka chat-moderaattoreita vaikka. siinä. Ja, ja ne nuoret, jotka ei talolle ole päässyt, niin pääsee seuraamaan sitä Twitchistä ja katsomaan, että mitä, mitä ne kaverit siellä pelailee ja touhuaa ja taas snappailla. Taas muistetaan snappailla. Tässä on nyt tavallaan ehkä se kärjistys tai semmoinen ei, karrikoitu. karrikoitu esimerkki siitä, mutta toisaalta ää, ei, ei karrikoitu. Eli periaatteessa aluksi jos ajatellaan, että otetaan tämmöistä työtapaa käyttöön, hmm. niin siihen menee aikaa, kun opetellaan se luontevaksi osaksi tähän, että kaivetaan se puhelin, joka on toivottavasti joku muu kuin Windows Phone työkäytössä, niin kaivetaan se sieltä esiin ja lähdetään tavallaan tekemään sitä sisältöä. Mutta siinä kohtaa, kun päästään tavallaan yli ja siitä tulee semmoinen rutiininomainen, niin sittenhän tässä loppujen lopuksi ei me jos mm. ei lasketa, niin kauhean montaa minuuttia sitä ja, työaikaa. Ja hyvin usein käydään sitä keskustelua, että kun ei ole aikaa mm. tähän, mutta silloin on ehkä hyvä miettiä, että onko jotain, mitä voisin karsia. karsia, onko jotain vähemmän tärkeää asiaa, mitä voisin tehdä. Tämä on kuitenkin tavallaan se tulevaisuus, tähän suuntaan ollaan menossa, niin onko jotain ehkä vanhempaa juttua, mikä ei ehkä enää ole mm. tätä päivää, minkä voisin jättää vähemmän. Ja tässä oli nyt esimerkkinä nuorisotalo, mutta totta kai tämä mm. taipuu moneen muuhun, mutta ehkä tässäkin on esimerkki sen takia tämä nuorisotalo, että kun monesti ajatellaan, että sitä tehdään niille nuorille, ketkä siellä talolla käy, mutta täl, tällä tavallaan pystytään laajentaa ikään kuin sitä kävijäkuntaa myös, jos ajatellaan, että asuta, asutaan semmoisella paikakunnalla, jossa on pitkät etäisyydet mm. ja huono joukkoliikenne tai jotain muuta, niin tavallaan sitä nuorisotilaa taloa voi niin kuin levittää sinne nuoren omaan kotiin tai missä hän viettääkään sitä aikaa. Mutta tärkeintä on tavallaan ehkä tuoda sitä nuorisotyötä näkyväksi, ää, sitä ideologiaa, jota me tavallaan myydään ja paketoida sitä tähän sosiaaliseen Joo. mediaan. Eli jos ajatellaan ylipäätään sitä, että mikä se on se se tuote, jota me myydään, jos Tele Finland myy niitä liittymiä ja puhelimia, niin me ei välttämättä myydäkään sitä nuorisotalon aukioloaikaa, mm. vaan me myydään kivaa elämää tai Kyllä. jotain Kyllä. muuta semmoista. Eli mikä, mikä se on se tuote, mitä me ikään kuin sitaateissa myydään. Ja tota, jos olitte samaa mieltä tai eri mieltä, niin kommentoikaa alas kommenttikettään. Tykkää, saa tykkää. Peukuttaa. <laughs> tai laittaa unlikeen. Dislikeen. <laughs> niin. Mutta tota, sellainen esimerkki. you know,